Is Neymar. Going to try and accelerate away. Oh, it's brilliant from Neymar, who makes no mistake. What Neymar couldn't do, better side a level. El Chicharito, Chicharito, Chicharito. Ahí, ahí la tiene Torrado. Torrado. Marquez, attenzione, ancora palla buona, viene spallato via, Oba, acrobazia, via, di gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,